agora eu sou muito famosa aqui. I'm Jars Mother. Luciano não sabia o que era Jars Mother, porque eu sou mãe do... JR. Uma vez ele teve quase um mês, outra vez ele teve mais de um mês. Quando ele foi a primeira vez... Nem sabia que, porque em Anápolis não tinha televisão, Já era garotão, acho que devia ter seus 23 anos. É uma pessoa comum, assim. Não parecia que era filho da Mary Mark, gente poderosa, não. Ficava na cidade, cabelo comprido. Naquela época, ainda cabelo comprido era um, um tabu ainda. E ele saía a cavalo pela Belém Brasília com os peões aí da região para tomar pinga nos botecos e dizem que ele também ia nos bailecos que tinha lá na região. E a Mary Marte foi nessas festas, junto com o seu Ricardo, junto com o Ernesto. O Ernesto adorava dançar, se envolver. Você chegava numa festa dessa, chamava a moça para dançar. Aí ela te recusava, ela não podia dançar com mais ninguém. Dava briga, peixeira. Todo mundo achava aquele americano bonito, simpático. Ela queria que ele se interessasse, comprasse uma fazenda renda grande. Mas ele preferiu voltar para Hollywood. Na época era um ripão mesmo. O JR é, é, um moleque, brincalhão e tudo. Um dia eu perguntei para ele, por que, é que você só chega de roupa preta e sai de roupa preta? Aí ele falou para as pessoas não me reconhecerem, Lúcia. Um dia ela foi me buscar na escola. Quando ela chegou na porta, estavam um polícia, ambulância, no meio do que aconteceu? A senhora chegou aqui no meio do acidente. Ela falou, não, quando, quando eu chego aqui é assim. Só aqui ela tinha paz, ela e ele. Eles procuraram uma terra prometida. Uma terra que era, era símbolo de tudo que é bom. Porque o Brasil Central era muito lindo na época. Era o oposto de Hollywood e Broadway, que é uma vida massacrante, que eles não têm eh, liberdade para nada. Não é? Você põe o nariz fora na rua e já são Aquele enxame, aquele monte de gente em cima, nada. Era muito mais livre. Eu não sei se todo americano é bom igual aquelas pessoas. Mas eles foi de deixar saudade. Eu, eu fui para lá como uma pessoa qualquer. E saí de lá com um grande cidadão.